Стояли хати у морози взуті, закутані у латані сніги, а на печі в лютневій каламуті замерзлі люди, наче батоги. У хаті морок нікому ховати мерців, яким не дошколя зима, і обнімає мертвих діток мати. Вона мовчить, бо вмерла і сама. Хто слово скаже, пом'яне померлих? Вони жили і любили на землі. За що, питаю, їх зі світу стерли і розчинили забуття емлі? Ну, хто згадає материнські руки, що притискали ніжно немовля? І хто відчує передсмертні муки? Сама холодна і мертве янголя. Історичну правду про голодомор в Україні неможливо забути чи викреслити з пам'яті. Ці події згадувати важко і забути неможливо. Голодомор. Геноцид. Ми пам'ятаємо. Ми пам'ятаємо. Шановна громада, прошу. Митинг до Дня пам'яті